жалғызмын жамғыр. жалғызмын бүгін өзіңдей орып тұрам жан дүйнем сенден бөлінбей сен менен келген сезімді бірге жетелеп сен менен ғана сырдашқым келет көрінбей көңілім орып, көзімден далай от ұшқан жан білбе сырды жамғырлар ғана құқышқан тірілер біле соолуган таза сезімдер, жүзімден ағып жүрекке жетсең кокустан махабат деген зақымбы, Қараның қайда жашынды сыйыртмак салып сезімге, сыздатпа мендей ақынды. жүрегім укпайт ақылды, жүрекке жаздым атыңды теректей шуулдап телмірген, тереңден түшін ақынды олар жеңет сүйүүнү алсыздар ғана жеңілет Сезімді бірге жамынып уктайбыз қачан меміреп. асмандан жылдыз тартып жерге чейін, ертең да ырлар менен терметейін, Мелмілдеп жақшы сал ал жан шеригим түнкі сағат бір болып тұр мен кетейін алоолонсо бирде сүйік өртүндөй Бірде көзің көлдүн кечки көркүндөй алдыдағы талай кыял тилекти сенин көзің сактап калат өлтүрбөй караганда канат байлап үмүттөр сенің көзің сезімдегі мүнішкөр көздің сырын болбой теркем жашыруу мендік сезім қарағанға ақылу. билем сезем айтпасаң да бардығын көздөрүңдө талай тағдыр қатылу бир көрүшүп кайрылбастай узаган кээде көзүң кайгылуу да сузанан айланчыктап көк асманда бүркүттөй анда дагы көздеріңе тұшалам ушул турмуш ойго койбойт түтегір, көз жаш менен агып барат бүт өмүр балким мен жалғыз жанмын сен қошпаған балким мен өткен күнмін сен жоктогон бирок бил отқа түшүп бүт жан дүйнөң Барқымды білген кезде мен жоқ болом мезгілдер салар далай жарыштарға мертінбей чуркай берем намыс барда Қадырым сезгеніңде жүрек менен қайрылбай ұзап кетем алыстарға